Covarde. Covarde. Tá. Tá miado. Eu pego é ele já já, mano. Mano, Secret. Ou é sem sair. Morto. Secret, tá Secret. secret. a cara. Dá tá. secreta. Até dava Mais, Mais um. Secret. Terra morto. Tomeado. Secret 1. Um. Sabe do outro? Você matou o cara que puxou a Alp? É já é matou, já, velho. Toma do duto. O Remix já tá morto, velho. Tá. Você quer é mole pode ser? Será que é a primeira Passa morto. Passa. Matei. Ficou morto porta entrando. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Parte, Dois mais um suporte. É, vou jogar pra agora. Tá jogando, tá Tá aqui, ó. aqui, ó. pela casa. Tô muito cego. Tô vivo. Tá, tá, tá. Terra morto. Fazendo terra morto. Dentro da casa, um. Depois eu tá, dou pra fora rápido. Fora. Fora morto. Peguei. Tá, Peguei o fora já, guys. Tá. Ele é telhado pra fazer Zek, mano. Counter-terrorists win. Terra comeu, terra comeu, guys. Casa. Eu tô casa. Casa tá morto. Casa, muito casa. x Todos casa morto. Remix. Alpa. Casa. Casa. casa. Guardando. Começa do meio. Oh, Cap. Grabbing here, let's go. Vou sair aqui, Cat. Tá? Vai Cat. Mais um, debaixo do Cat. Um. Ali, ó. Let's go. Azul, azul, azul, azul. O galpão, o galpão aí. Vidro. Vidro. Vidro, vidro. Vidro, vidro morto. Tá. Cadê o cara? Galpão agora, galpão agora. Tô abrindo o rádio. plantei pra rádio. do rampa, dois. Dois. Tá? Deixa eu aqui, cara. Entrar. Não estamos pronto ainda. Cat tá morto. Direita tá da rampa. Tô pegando casa, tô pegando casa. Ah. Qual round? Vamos aí. Round a round, cara. Boa. Vamos aí. Bora, bora. Nossa, tá bem. Deixa eu vir, velho. Eu quebrei. Ok. Odeio. HI. Mas HI. Overkill. Boa, cara, vamos. Boa, boa, boa. Eu morri, Tô morri, eu morri. embaixo? Pera, Sim. Tá. Tô morto. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. time to explode. Tá por fora. Eles não vieram pelo terra fora. Morto. Mais um? Não sei, eu tô com 9 de vida. Sim, sim, sim. Boa. HE, volta. Fugiu um HE. Holland. Vou dar smoke. Dois Nasceu HS. Eu tô segurando o B, tô segurando o B. Morto. Meu Deus. Fica aí, Duto não cai mais. O Riccioli tá vivo. Eu vou abrir, vem. Um, dois, três e... Comendo a boca dele. Comendo. Cego. Morto. Porta. Porta. Eu. Mano, acho que guardou pro baixo. Ó, o Alp tá embaixo. Morto o Alp. Não, não, não. Tá em cima do telhado, em cima do telhado, guys. Certeza? Absoluta. Tá ali, ó. Tá aqui, aqui, embaixo do montão, embaixo do montão aqui, guys. Aí, Vai condicionado. Virando em mim. Ele. Um. Pode ir, pode ir. Boa, vamos, caralho. Boa, boa, boa. Throwing fire. Flashbang. Terra morto, guys. Tripla, tripla, tripla, tripla, tripla zoado! Morto. Remix. Qual lugar? Cuidado. Não sei, vai esquerda, se palma. Peguei ele, peguei ele. Boa, peguei base. Tá dentro da tela, né? Tá na caixa do Zinho, Lucão. Não dá. Tá mas depois eu do Valeu, valeu. olha. Falo. Dois, três e. Reto, reto. Certo, reto, reto. Matei? Morreu. Matou, matou. Cego. Lado, esquerda, esquerda, esquerda. Duto falso. E o Cat. Cat de alp, Cat de alp, caiu bomb, bomb, bomb, bomb. Tá 50 de vida. Tomou dois tiros de AK. O cara no meio do bombe. que delícia! Vamos,